अंदर क्या पूरा चुनते हैं क्या क्या है इसमें कॉटन ये बेच के आप पैसा कमाते हैं ये बेच के कितना कितना तो चले हाँ? ये कमा ये आप चुनते हैं दिन भर में चुन के आप इसको सेल करते हैं बीस रुपये मिलता है बस तीस चालीस पचास करके पूरा दिन भर में यही करते हैं आपका काम और कुछ काम नहीं करते हैं और भी कुछ अच्छा काम कर सकते हैं ना ये सब चुनने से क्या होगा बीस रुपये कमाने से घर घर कैसे चलेगा आपका घर नहीं बाहर हमारा बीबी कहाँ आपकी कोई नहीं है क्या गाँव में है बाल बच्चा कोई नहीं है अकेले हो आप ये अगर चुनते हो तो ये चुन के बीस रुपये से खाना कैसे होगा दिन भर का वही मैं पूछ रहा हूँ ना सर तो मजदूरी क्या करो आपको मजदूरी का काम दिलवा देंगे तो आप करोगे लेबर का काम करोगे लेबर का बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने का काम करोगे आता है आपको आता है तो बोलो मैं करवा दूंगा काम आपको नंबर दो पेपर नंबर दे नंबर हम देते हैं आप मुझे कॉल करो आप मुझे कॉल करना देखते हैं आपके लिए कुछ काम के अरेंजमेंट करने का वो बिल्डिंग विल्डिंग में जो क्लस्टर वगैरह करता है ना ईट वट जुड़ाई करने का लेबर का जो काम होता है वो आपके लिए हम इंतजाम करके दे रहे हैं आप ये सब काम छोड़ो ठीक है भैया ठीक है ना ये सब काम करने से आपको बीस रुपये मिल के क्या होगा कुछ नहीं होता आज एक टाइम खाना खाने जाओगे तो तीस चालीस रुपये लग, लग जाता है खाना खाने में है कि नहीं अभी आपको हम कुछ खाना दे दें खाना खाना है आपको खाना ला के दें आपको ठीक है बैठो कुछ फल वल है ठीक है फल वल खा लेता हम दुकान में खाना आपके लिए कुछ इंतजाम करते हैं नौकरी का करते हैं ये सब काम आप छोड़ दो ठीक है नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट शांतन घोष जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में हमारी मुलाकात आज हुई श्रीधर से श्रीधर बेसिकली वो कूड़ा चुनते हैं कूड़ा चुन के वो अपने ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं हर रोज़ का वो 20 से 30 या 40 या ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए मिल पाता है उन्हें कूड़ा बेचकर वो सुबह निकलते हैं और शाम में घर लौटते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी है ये तो आपने देख ही चुका होगा इस वीडियो में हम आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों की मदद करें हमारे तरफ से हम लोगों ने उन्हें खाना दिया और कुछ पैसों से मदद की है हम हम लोगों ने अगर आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो हमें हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ताकि हम ऐसे लोगों की और ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ हम श्रीधर को नौकरी देने का वादा किए हैं हम उनसे बात करेंगे हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया उन्हें ताकि हमसे वो संपर्क कर सकें और हम उन्हें कुछ हद तक जो डेली वेजेस पे लेबर जो काम करते हैं उनकी नौकरी हम उन्हें देने की प्रयास करेंगे आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा सावधान रहिएगा